Bom dia, galera abençoada. Bom domingo a todos. Dá patinha aí. Dá patinha, Shaq. Dá patinha, papai? Dá. Dá. Eita. Solta aí. Patinha. Dá. Dá patinha. Que patinha? <laughs> patinha, vai. Se não é meu amiguinho, dá patinha. Dá piscadinha, então. Dá piscadinha, dá piscadinha. Piscadinha, pai, dá. Piscadinha. Uh. Bora. Patinha, rapaz. Patinha, vai. Dá patinha. Tá meio triste, dá patinha. Ó. Vai, Shaq. Mostra, <laughs> mostra, seja obediente. Ah, tchau. Firmeza.